Hi guys, welcome to my life. Char. Dito, nami karon sa San Antonio, Sibulan. Mga may butong. So, let's start. Ganyan ako mag... Mm. So, ayan guys, kumuha na siya ng buko. Hey! <laughs> kanding, uy. Manimhot, maning kanding. Naligo ba ako? Kasi saya pagbuha. Kasi saya pa man pod. Sagod, say problema ni mo, Ming. Nimot. Huy. <laughs> Gato, kagwa ko iligo. Like, do like. Nalayo na kaayo. Homo kroman paman ko na. Mangho dada. Usalan man be. Kana ra ko no. Hawa dia. Bang. Tuan wala na Diyos ko lang. kayo tulin to sa. Allah layo na kayo. Gumulong-gulang. Classic Band. vlog mag ay kuan mo to sa YouTube tanawa niya sa YouTube Nesiyot. Hindi ko nakuha na ng video. May gumulong-gulong na buko. Rato niya to. Okay, patuto sa kanto. Safety. Oh! Sana all. Ikaw maluto tong kanon so, katong gisog mo. Ligid na pagkadiya ron. Sana all. Ah. Sada ka ba GT bag kalasangan nga kita. Abasin mo apas eh. Kunon sa. Hmm. Apas eh, Gibson Road. Apas ko tirada. Tawag na to Tawa Tawag na to. Ay, sana yung cellphone. Parang tagbo na to ba? Dili to siya makakuha na ako. TV na to. Ha? TV. TV mo to na? Sa Bimex ko, downtown na sa Bimex. Di of nanit ga. Hmm? Di of nanit. Hmm. Ay, puputong ban. Ito niya ito. Hindi mo ba madala na dito? Diri mo na tama. Hmm? Diri mo na tama na. Di na na madalas kuan. So, hindi na madala dito shop. Hindi na ah, madala dito. Hindi sa ginadalo na ng nanay. Oh, magdala siya Panos na ni. Panos ni. Magatas. Magdala siya. Magtanga magatas yung cream. Yeah. Ang sulod. Wala eh. Punan mo. Ay, COVID bro. Ay, eh, sorry. Batong na. Yes. Yes. Oke, okay. bro. bro? bro? Nah, tanawa. Ako pud ga. Balik-balik ra sila. Tubig pud ako nah, Tubig Yeah, kondisyon pa kayo ng mga lawas ana. condition <laughs> pa kayo ng mga lawas ana. Ay kapakuha na, condition na daan. Ali! Nagdi na kayo ba? Kaya nagdi ko na yung <laughs> pajampay nga. Wala na ganap, tara na lawas ba? Wala na mga ko pala ba? Katawa ko sa pagkaling na. Lamay ka na, adrenaline na kagay. Walo kay Kwando, walo kay Pakigil. Sungayon ang ulo ng kanding bay. Sige bay. Ah! Sige ko na siya bay, sungayon yan ang ulos kanding. Sige, sige, tesa. Sige, sige. Oh, grabe ito. Mm-hmm. walang kanding. Kanding mo na hadlok. nahadlok. lagi ng kuhan, Kamis lagi. Napo na. Dungagan pa ni muka. Kadali. Kini ni gamaya. Kaya gidaghan ni sabaw rumah. Nangit pugas tagiha. Tagiha buangon mo nangit. Koy <laughs> tagiha. Ali dire. <laughs> Balawon na nagbutong sumam. Oh, kahit talagsa ka ang kaong butong. Talagsa na ni Talagsa ra mo angat. Talagsa na makaangat bukid. Inang video videohan tani mo tong dalan dito ba yung tsadaa? Ah. Bulok, 7 limit doon. si Kihor mapapahingan <laughs> Lugi dango ang kasog kuan ba kana maligid dito Gulang yun Ano yan? Ano yan? Ano Bang. Ah, okay ra. Mugo. Buski. Buska bulik na ba? Ano na magunit mo ka. Timer na ako. Ow. Lao na unig butong suwan. Tubig, mamo. Tubig, mamo. Oh. Minum ka tubig. Wait ka, ka. Kamasik. Alay, tamis ka na eh. Buskin. Pagkalamay. Kulang eh, kulang na ba? Kulang, kulang eh. Hmm. Ya mira, dari sekilit. Dipura, dipura. Ya ano pa naman kamu sebentar kayo. Ya gamay. Ay, ako video niya. <laughs> Mana! Apel, para makita ka sa YouTube! Ayan to na. Saan mana na? Vlogger. Saan mana na ni mo? Tugag eh, manok. Lapad ba? Kulingon, kulingon iba? Hehehe. Axel! Axel! Amigo! Axel! Amigo! Okay kayo! Lamig kayo! Pag-shock ay! Eh. Ligo! <laughs> Ligo naman nila na! Aya diha dire oh gikas taas ba. Diri oh kedalan ba wag mi bato. Tara ta mo tosyo. Asa asa tana tapil. Ay naulag na imong kana. Muna po na mawala. Sa sa sa sa. Kasi sa minutes ni mo. ta kay kwarto mo kuan no sayang nang ta. na. Sa minutes na. Hmm? Ano man siya mat... Baon? Tauhe ra kay kinabuhi o gahula ta tang ano sa mauman. Iga tang tig. Wow. Tig kaon. to gapalanit nih itong iro o glagid-ligid o oo katlan Mami ate ko picture. Oo. Di timer ani mo. Ay, wala sa tangitan. Pag uli na to, ano may lisod. Dili dito sa Ako tagi, pikas. Ako matigala. Dili pikas? Niangaton man niya. Asa kira? Nay, dalain na. Okay. Nanan, magi na pikas. Kuan gali ko atong sa malingkaw nga balik kay to kakuan na ay nakuan ang kon tumba kay agi atong limonyo nga sigig mandar. Kambya na, kambya na. Murag siya mo gadala sa mukuan ba? Motor. Nya. Yeah. Wala, eh, gatag sa magmotor. Ako, pak, diretso rin kong tumba. Gatag sa magmotor. Gatag sa, ako rin gadrive sa ako. Pagpaingon, wadyo ko natumba, maski kuan kayo, kay gapaulahi man kunila. Hmm. Pag pag, pag pagpauli na kay gipaon ako, sus kay sige magmandar. Kamyada, kamyada. Oh, hmm. di. Dumiyas dalan gani ah. Gamay ra kay pero rocky road ni. Kaya sa po sa Facebook, babulag ko ano hatod. Bulag. Bulag oy. <laughs> Yung tao ng motor. Stance ka ng motor. Pangsyon. Tawag ah, ga. Ah. Gigamayan ka na ga. Nadagan man ta mukaon. Dagan gud. Pero ba yung mukaon? Lagi kulang rana. Meras kuan. Ah, di kayo tapo maningkaw na punta sa Lord Birthday, mga manimo. ba? Maningkaw? Asa na maningkaw? Tanawa na dyan. Just because. balugo agi? Ah. balugo de agi anto sa mga ex? Hindi, hindi kayo just because. Di ba nakaliguan dito? Dito daw ta. Huh? Dito ta na kaliguan nila. Ligo taron? Ligo taron? Karon? Sige. Nya ang outfit. <laughs> Wala ta eh, mag magulit tagbasa. Okay ra. Papauli naman. Gani. Ako dito maligo ya. Asa ta maligo? Maluya ko gani eh, oh. Dari, danon ta mo yun. Ah, Asa na ba kaliguan diya? Nay kaliguan sa dunyo. Maluya ko gani magligo-ligo nya. Kuan ba? Indot? Indot? Kata gani sinubaan mi sa una. Indot? Wala gay mi mga. Asa ta maligo? something lang. Okay. Okay. Okay na. Okay na? Okay. Okay. watching and please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka kung may bago akong upload.